jadi kita bakar dia um, jadi uh, ini kita combinekan dengan roti john biasa okey okey jadi roti john yang biasa tu kita nak luar biasakan kita ambil yang lain yang dah dinamik yang dah dibakar kita jadikan dia um, roti john luar biasa okey ni roti john johnny belanda eh okey kalau Wah yang dipotong cantik ni most likely lah